何分ぐらいかかったんですか8時間8分だとちょっと分かんない荷物が入れられるお何これ横に広いそうスライドする網戸みたいなのを自作でそんなのも作るさあ突然横に止めてしまいましたがここにですねなんとバットウィングこれバットウィングつけてる方がいらっしゃいましたね ここにはなんとね、見てください。これは薪を乾かしてるんですかね。こんな感じの、いい感じのキャンプの夜の準備をしている方がいらっしゃったので、ちょっと突撃させていただきたいと思います。これバッドウィングめちゃくちゃかっこいいな。さあ、いらっしゃるかな。おわ、なんか飲んでる。こんにちは。 すいません突然お邪魔しますちょっとインタビューさせていただいてもよろしいですかどうぞわーいいねこあ結構中広いじゃん広いですなんか部屋なんかうちより広いかもしんないこれ <laughs> あこれねこれライノラックのバッドウィングと言われるこれ、ね、車にくっついてるんですよねこれがねでこうぐるっと 傘のように広がって、車の後ろまで屋根が出るという。あ、すごい。いや、ちょっとお話伺わせてください。こんにちは。いや、今日は、あ、そうですね。まずここね、どこかっていうとね、ここ、あ、すみません、失礼します。ここ苗場なんですよね。苗場ね、はい。で、今日はあの、フジロックの、まあ、整備というか、ね、というところに来ているんですけれども、えっ、ー、と、今日どちらからいらっしゃったんですか 愛知県から来ました愛知県 <laughs> 愛知県というと、まあ、名古屋とか有名ですけれどもその辺ですか終わりやすいよねもっと田舎の方ですねな何何市終わり朝日市っていうちょっと瀬戸方面岐阜よりかなあここに今説明出ますんでね、うん、 <laughs> あそうそうそうそう終わり朝日市あそこから車でそうですね何分ぐらいかかったんですかね 何分か8時間8分だとちょっと分かんない8時間こういう車で、はい、これお姉さんが運転してきたんですかいや旦那さんが旦那が、はい、お姉さん運転しないですかお姉さんはたまにします、うん、たまにするたまにじゃあラングラー女子といってもいいですねいいかな <laughs> おおまあでも8時間中何分かは 運転変わったりしましたか今回はでも旦那さんがずっと運転してきたからうわすげえ朝がめっちゃ早かったんで、うん、そうもうずっとそのままわあこれでじゃああれですねお二人でいろんなところ行ってるわけですねはい行ってますどんなとこ行くんですか基本フジロックですけどあとキャンプ、うん、はい行ってますね結構 近場って言っても、でも岐阜あたりお隣の県の岐阜とかで近いですね1時間かからないぐらい1時間ぐらいで、まあ、行ける八重地とかがあるんでじゃあ今度関東でお待ちしてますんで関東はちょっと一回行ってみたいけどねえ <laughs> 関東はねこの車持ってる人たくさんいるんで本当ですかいろんな人にこの車の話を聞けるんですけれどもあのなんてお呼びしたらいいですか奥様あの何さんはるかですはるさん はるさんは、えーと、この車を2人相談して、いいねってなって買ったんですかどっちがこの車いいって言ったの前の車からちょっと乗り換えるタイミングででちょうど限定車が手に入るかもってなったんでじゃあもう今買うしかないでしょみたいなちょっと古い感じになっちゃったけどラングラーは旦那さんがラングラーがいいって言い出したのあそうですそうですそうですああで奥様見て、うん、ええやん うんうんうんええやんってなったちなみにあのちょろっとさっき聞いたんですけど、はい、さっきというか昨日聞いたんですけど、ラングラーの前はもっとキャンプに向いている車を乗られてたというハイエースハイエースね <laughs> ハイエースからするとあの見た目キャンプしてる雰囲気はすごいいいですけどそう映えやけど乗らない乗らないよね乗らないよねでもハイエースでキャンプしてたってことは荷物多いでしょう ごい多かったですねなるほどなるほどこれね今ちょっと見た感じねほとんどこれ乗るのかなっていうぐらいの量なんですよこれね <laughs> 結構そうこれこの中だけに乗ります乗ります乗せてきましたすごいなだって上にキャリアついてないんですよねついてない入りきれますかね <laughs> やっぱこのヒッチがだいぶ大きいあここに後ろになんかついてますね、はい、あこれね 今これ気づかなかったですけどなんとここにね筆致のトレイがついてるんですよねこれ今車にくっついてますだからお尻にお尻にこんいやでっかいなこの幅ですねこっからあっちまでもうだからなんならこのままいけるってことですよねいけますいけますすごいすごいぐるぐる巻きに固定すれば なるほど。ここに屋根がつくと、ここがそのまま荷物置きとして使えるんですね。使えるおお。これはだいぶ後ろのタイヤに負荷がかかりそうですが。 <laughs> ちょっと沈みますね。 <laughs> だいぶ沈む感じになっちゃう。ああ。あとは中に2段になってるんで。2段。ちょっと、ちょっと待って待っていいですかじゃあちょっと中失礼します。ライトってどう ベアちょっとベアボンをなんか中に、ね、中入れたい、お休みになるのは中なんですね車の中はい、うわこれめちゃくちゃレアなお酒ありますよここに魚沼で早漏なんかこれここでしか買えない八海山そう八海山の中でも激レアなあそうなんです、ね、ちょっとこれなんかなんかホテルみたいになってる <laughs> えー、どうぞ 意外とね17080ぐらいあるんですよね縦がね、はい、あでこれね2段になってるのこれ便利ですよね下のやつ出せますからね出せます出せますあすごいですねあとここの上にこの上にねはいこの上にはい網がねここになんか荷物が引っかかりますねいっぱい これ寝るとき便利ですね。ねめっちゃ便利ですよ。おお。運転席のとこにも、はい、なんか今服が突っ込んであるけど、はい、服が突っ込んであります。あ <laughs> 運転席と助手席の間にね。あ、そうあのー、両方前見た方が。はい。はい、これね、運転席と助手席の間に荷物が入れられる。お、何これ？横に広い。これは普段は？ はあもう本当に折りたたんでああじゃあここで寝る時だけこいつが出現するんですねそうですそうですめちゃくちゃ便利ですね入れてちょっとすぐ取りたい着替えとか完全に家みたいな感じになってますね、はい、おおで起きたらもうここがリビングだあそうですそうです新しいですねこういう車を車をベッドにするっていう <laughs> おお安心安心 だしねそうっすよね安心ですよね寒くないし風が風が吹いても大丈夫だしでその夏場はまあでも今日塩じゃないけど、はい、ここになんかこうスライドする網戸みたいのを自作でそんなのも作るそうねだ結構旦那さんあの DIY お得意っていうことなのでめっちゃ好きだから網戸になんかねこの辺もね作ったんですよねこれこれラングラーって書いてあるのね これカッティングしてああいい感じいい感じいい感じ <laughs> おおこれはすごいこれもねなると全然違いますやっぱちょっと開けたりとか雨の時でもこれラゲットリッチのそうちょっと開けられるんでこのなんかねそうそうよねこれ迷ってるんですよつけるべきかつけないべきかいいです もうね、ラングラー乗ってるのに雨どうこう気にするのはどうかと思うけど、でも不便だよね、あれね。ここだけでもやっぱり、ちょっとあるとだいぶ。なんかね、あの、みんながつけてるやつより目立たないっていうか、ボディに馴染んでますね。ちょっとこうマットな感じで。うんうんうんうん。なんか最初からついてるみたいに見える。ああ、こうキャリアはつけるとなんかガレージに入らないっていうことなんですけど、はい、ね。 ガレージの方をじゃあいつか改装してガレージねもうちょっとそこは立て付けっていうかなってその前の車乗ってた車が低かったんで、はい、別に気にしてなかったけど、はい、結局これにしたらめっちゃギリギリになっちゃったっていうでこれね毎回入れる時取ってるんですよね、はい、 <laughs> キャリアを毎回外して入れるってそうここ外してこのだってバッドウィング結構重いでしょちょっと重いでも <laughs> 私も頑張ったら運べるぐらいただ上には上げれないけどはい2人がかりで一応上に上げて頑張ってね設置していくんですねああこれでも8時間運転できる体力があるなら関東へも来れますね <laughs> まあ確かに確かにここまで来る、はい、来ること考えたら全然いや素晴らしいですねこのね、はい、えー、このカーミットチェア風風そうそうちょっとパチだけねパチミット風だけどもカーミットチェアよりちょっと背が高いんですよね でちょっと座りやすいはいそしてなんかねこのねここね結構ねクッションそうキルティングでちょっとクッション性があってとてもいい感じなんですよねあ後ろねあポケットねポケットとちょっとデイジチェーンっぽい何か引っ掛けるのがあるとここれで結構あのお買い得な金額なんですよねそう結構安かったいくらって言ったかな1万円しないぐらい ね、本当にね、川光チア買おうとすると、もうかなり高いですからね、今ね。ああと、結構まあ軽い、こうやって畳ね、すごいね、ちっちゃくなるし、これは川ミットの、ちゃんとね、あの、ちゃんとパクってますよね。 <laughs> しっかりと。 <laughs> あとなんかね、すごい細かく分かれそうなテーブルが見えるんですけど、これなんか四角くなる感じですね。そうです、そうです。で、あれだ。 あの焚き火そうですね真ん中に焚き火が来る感じですねおおもうこだわりのギアがねすごいんですよねでところどころにねあのジープって書いてあるんですよ <laughs> ねこれも旦那さんがこう作って貼ると全てが純正のようになっている <laughs> 基本なんかね基本ジープって って書いてあるんだよね <laughs> こっちにもねここにもね書いてあるあの辺のそうそうロゴがこれでもねこういう箱、うん、ディーラーに売ってますよねそうちょっと高い高いね、ね、そうちょっと高いじゃあ作るかみたいなそうそうやっちゃえっていう素晴らしいまあセーフなんあそうですよね、はい、素晴らしいですよねいや本当に素晴らしい家ですねあなんか壁1枚増えてるあれこここんな壁ありましたっけ多分つけました 向こう側からちょっと遮断するためにね増えてきたんで一応目隠しなんか部屋の中に車がある感覚ってちょっと不思議 <laughs> 不思議っすねでもこれがベッドルームですもんねうわすごい 1LDK <laughs> すごいですねちゃんとベッドルームあっていやこれはお料理もできてリビングもあるしねこれダイニングキッチンだねこれね これねスノーピークのすんげえちっちゃくなるやつ完璧じゃないですかでねここにね隠れてるんですがこうストーブがあるんですよね <laughs> これねアラジンアラジンのガスのやつあのすぐ終わるそうすぐ終わる <laughs> 本当に2時間2時間3時間いかないかななるほどなるほどこちらに、えー、部屋履きがねあるわけですね、 <laughs> ちょはい、汚いけどもこれは誰のですか のですああいいですねこれあったかいんじゃないのこれちょっといやそうでもないそうもこもこ系じゃないけどめでもめっちゃあの撥水かわいいかわいいやつなんでかわいいですねそうすごい楽んでいやじゃあちょっとこれあれですね関東でお待ちしておりますのでかあのわれがあの関西に行くと、ね、ちょいいキャンプ場あったら教えてください、ね、じゃあちょっとね、ね、 そうそうそうそう私はもう何時間走ってもいいですからね <laughs> はい、そうですよねアメリカ行くからじゃあちょっとね暗くなる前にあのジープ女子ってことでこのあのボンネットあボンネットっていうかねこのそこに座っていただいてあそうそうそうそうそうそうこれあのサムネにさせてもらいますああいいですねあいいですねあいいですね大丈夫 もうちょっとこっちくださいはいあいいですねあこれでじゃあ